परम पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमस्तो नमस्तो नमस्तो महाराज जी पूरे विश्व में पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है भारतीय संस्कृति का खान पान पूरे विश्व में अनादिकाल से प्रसिद्ध है सिर्फ खान पान खान पान के हिसाब से नहीं तो अन्य सभी गुणों से खान पान प्रसिद्ध है पर आज विदेशी संस्कृति हम पर हावी होती जा रही है बच्चों को अगर हम पिज़्ज़ा बर्गर जैसे पदार्थ मना करते हैं तो बच्चे हमें बैकवर्ड कहते हैं मम्मी ये तेरे ज़माने की बात नहीं है ऐसा कर कर हमें टालने की कोशिश करते हैं बच्चों को मन से समझाना चाहते हैं संस्कृति को और ले जाना चाहते हैं पर महाराज जी समाज परिसर उनका प्रभाव उन पर इतना होता है कि वो इन पदार्थों की डिमांड बार बार करते हैं कैसे समझाए बच्चों को महाराज जी शंका का समाधान करें ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है तहत हो रहा है हमारी भाषा भूषा भोजन और भावना सबको पूरी तरह प्रभावित कर लिया गया है और उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं रोज के जीवन में ये देखने में आ रहा है आपने पूछा है हम इसके लिए क्या करें केवल कहने से कुछ नहीं होगा अगर इस दिशा में हम कुछ चाहते हैं तो बच्चों के हृदय में सांस्कृतिक चेतना जगाए कैसे जगाए चेतना जगाने के लिए हमें अपने संस्कृति के मूलभूत तत्वों को खुद अपनाना होगा और उसके महात्म से उन्हें अवगत कराना होगा और उसका लाभ दिखाना होगा जहाँ तक भोजन की बात है तो बच्चों को हमारे यहाँ की पारंपरिक चीज़ों का स्वाद जिस दिन उनके जवान में आ जाएगा उस दिन वो दूसरी तरफ आकर्षित नहीं होंगे और उन्हें तथ्यात्मक तरीके से इस बात को भी बताना चाहिए कि आज अमेरिका के कई इलाकों में फास्ट फूड के विरुद्ध एक अभियान चल गया लोग जान रहे हैं कि फास्ट फूड का हमारे शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है तो हम ये बातें जब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो परिवर्तन आएगा